Добрый день, уважаемые пользователи программы Турксофт. В данном видеоуроке мы поговорим с вами о возможностях подключения фискального регистратора Excelio в программе Turksoft. Будем использовать фискальный регистратор Excelio FP280 и рассмотрим на примере работы с приложением Turksoft Гибрид. После того, когда мы сделали проверку фискального регистратора, переходим к приложению Turksoft Гибрид, запускаем его. Вводим данные для подключения Обратите внимание на версию приложения. Версия приложения 1.3.1. Начиная только с версии 1.3.1 появилась поддержка фискальных регистраторов. Для настройки фискального регистратора нам необходимо на главной форме программы перейти в меню «Настройка режима форма», «Настройки выбор фискального принтера». В первую очередь нам необходимо выбрать модель фискального регистратора. В данном меню отображается список всех доступных производителей которые поддерживают приложение. Выбираем Excel. На форме появляется информация о поддерживаемых моделях. Вот наша модель FPU280. Выбираем подключение для данного фискального регистратора только через компорт. Указываем номер компорта. Мы с вами знаем, что это в данном случае компорт номер 3. Указываем для него скорость подключения по умолчанию до 115 200. Скорость зависит от той скорости, которая указана в настройках самого фискального регистратора, внутри там зашивается. То есть просто так ее сменить нельзя. То есть она меняется сначала через сервисный утилит, затем здесь просто выбирается, исходя из той, которая указана в сервисной утилите. Время ожидания по умолчанию 100, мы рекомендуем установить значение 1000. Можно ставить больше, но это самое оптимальное значение. Далее, коды групп оплаты вам необходимо уточнить у сервисной службы, которая занималась фискализацией вашего фискального регистратора. В данном видеоуроке мы с вами заполним наиболее часто встречаемые, но они не являются подходящими именно для вас. Код группы НДС-1 это код группы А, ставка 20% чаще всего. Код группы НДС это обычно здесь третье процент 7%, группы без налога 2, с акцизом это обычно 3, здесь акциз НДС 4. То есть вы эти настройки указываете только в том случае, если они имеют отношение к вашей деятельности. Всю эту информацию вы должны получить в сервисной службе, которая занимается фискализацией вашего регистратора. После ввода всех настроек нажимаем кнопку «Сохранить». Переходим в режим реализация для проверки. Для того, чтобы использовать фискальный регистратор в реализации, нам необходимо два условия. Первое, это нам необходимо в настройках самой формы установить, что мы будем использовать фискальный принтер, фискальный чек или смешанный, когда будут и такие, и такие товары. И второй момент, нам в обязательном порядке необходимо, чтобы была активная платная опция. Опция активируется на главном компьютере, на сервере, то есть на терминальном сервере, к которому подключается приложение Tursoft Hybrid. Если там не будет активирована опция, фискальный регистратор работать не будет. За приобретением опции необходимо обращаться в отдел заказов компании Tursoft. Продолжим наш видеоурок о том, как дальше настраивать. Опция у нас активирована. Нажимаем кнопочку фискального регистратора и для проверки мы можем распечатать или X-отчет, или печать нулевого чека. Давайте распечатаем нулевой чек. Это необходимо просто для того, чтобы проверить работу самого фискального регистратора, как он работает непосредственно с приложением трусов гибрид. Нажимаем на фискальный принтер, нажимаем печать нулевого отчета. Нулевой отчет распечатался. Как правило, нулевой отчет необходим для печати перед началом смены, для того, чтобы вы могли убедиться о том, что фискальный регистратор успешно работает. Z-отчет снимается один раз в сутки после окончания смены. На практике чаще всего его снимают тоже по утрам, то есть сначала снимают Z-отчет за предыдущий день, потом проводят при необходимости нулевой чек для проверки и дальше уже занимаются продажами. Давайте проведем продажу через Torxoft гибрид и проверим работу с фискальным регистратором. Для этого нам необходимо выбрать фискальный товар – Фискальный товар в приложении Trusoft Hybrid в состоянии склада отмечается специальной пиктограммкой. Вот такой вот. Берем необходимый фискальный товар, нажимаем кнопку «Выбрать», нажимаем кнопку «Оплатить». Вводим сумму, которую нам предоставляет клиент и нажимаем кнопку «Внести оплату». Как видим, при успешной настройке у нас распечатался чек реализации. Таким образом, Аналогично фискальный регистратор работает и при возврате. Для использования фискального регистратора в программе Turksoft в режиме терминального сервера необходимо эту папку с данными Excel скопировать на ваш главный компьютер. Берем эту папку, выделяем, нажимаем правой кнопкой «Копировать», запускаем подключение к вашему серверу, берем любой ярлык программы Turksoft, выделяем левой кнопкой правой кнопкой мышки расположение файла и вставляем каталог с программой, нашу папку Excel. Для работы в терминальном доступе необходимо точно так же поместить сюда все файлы лиц от всех фискальных регистраторов Excel, которые будут использоваться для работы в терминальном доступе. То есть, если у вас 5 фискальных регистраторов, то будет 5 файликов. Все они должны храниться в одном и том же месте. Затем необходимо провести регистрацию данной библиотеки. Точно так же выделяем файл install правой кнопкой мышки, запуск от имени администратора. Обратите внимание, что зарегистрировать библиотеку может только пользователь, который обладает правами администратора и рекомендуется выполнять эти действия от пользователя, который является встроенным администратором вашей операционной системы на сервере. Как видите, у текущего пользователя прав не хватает, поэтому для регистрации библиотеки необходимо обратиться к системному администратору. После того, когда системный администратор успешно ее зарегистрирует, вы сможете воспользоваться тестовой утилитой Excel FPTest. Она запустится без ошибок. Вы сможете выбрать свой компорт. Обратите внимание, компорт при использовании в терминальном режиме не меняется, он наследуется от локального компьютера. Чтобы это происходило, необходимо, чтобы компорт пробрасывался в режим терминального сервера. Для этого необходимо в настройках своего ярлыка подключения внести изменения. Выделяем ярлык правой кнопкой мышки «Изменить». Переходим на вкладку «Локальные ресурсы», «Локальное устройство ресурсы» подробнее и отмечаем галочкой «Порты». После этого нажимаем «Ок», возвращаемся на вкладку «Общие» и нажимаем кнопку «Сохранить». Это необходимо, чтобы вы данную настройку применили на постоянной основе. Затем нажимаем кнопку «Подключить» после этого всего запускаете программу ТоргСофт, Переходим в режим настройки, параметры, вкладка чек. На данной вкладке необходимо выбрать тип чека смешанный или фискальный. Обратите внимание, что данная настройка будет доступна только при условии активной дополнительной опции фискального регистратора. И если у вас данной опции нет, вы можете воспользоваться нею единоразово в ознакомительных целях на 30 дней или обратиться в наш отдел заказов для ее приобретения. Выбираем фискальный принтер, нажимаем кнопку «Установить настроить», выбираем необходимую модель фискального регистратора из списка доступных здесь, которая поддерживает программа, указываем коды групп налогов, указываем номер компорта, указываем его скорость, тайм-аут устанавливаем 1000. Если пароль нестандартный был изменен, указываем еще дополнительный пароль. Нажимаем кнопку «Записать». Для проверки открываем реализацию и обращаем внимание на действие фискального регистратора. В данном случае действия недоступны, потому как лицензия одна и в данный момент она используется приложением Turksoft Hybrid. Для того, чтобы опция активировалась после закрытия приложения, необходимо перезапустить программу. Таким образом, мы с вами рассмотрели возможности настройки подключения фискального регистратора Excelio на примере модели FP280. Обратите внимание, если у вас возникают проблемы с фискальным регистратором, то вам необходимо в первую очередь проверить его через тестовую утилиту FP-тест и добиться печати X-отчета или нулевого отчета. Это говорит о том, что сам фискальный регистратор успешно работает, и после этого можно только приступать поиску проблем сопряжения с программой Turksoft. В остальных случаях, если у вас не работает печать из тестовой утилиты, необходимо обращаться в сервисную службу по обслуживанию фискальных регистраторов. Спасибо за внимание. До новых встреч!